to recruit more people kubawa well, confidence yeah. kati abantu bakuba amajika kungeza amayinja olwebifana bibakoze eki mm. bibalabi yona mekamanda yalowooza nti punishment bamirundi bayikyo baba batula nibakagubakoze ensobi kati tukiyitamu tutya mirundi nti kyangu nnyo ono eyatadde ebifaananyi alizayininge tumuwe sente za myaka kumi agambye nti byabadde computer manipulated mm. to save the image of the british army oba bbc yali zaininga nemumwa sente ze nagenda natakinga responsibility nti nakoze photoshop e tebyabaddeyo whom do you please those are called spin doctors an advance of pr os Ah. nti era nesanga mukizibu naye muserikale oyo mwagala nnyo bukenya yagenda nayinsitinga president against me nebankubira esimu ekiro sanga nnya amiria naga nti tewaligenza eyo nno muzeeyi munyeevu nnyo tewaligenza mm. eyo ndimuga nti ate kiki litimiggo naye nga ensonga okitegedde eh, misa mirundi why did you reveal my travel arrangements before i actually arrived chimenya mateka mumuso bolo kogera nti president alaga gindi nze sichogera tichikirizibwa okay. mm. you cannot reveal the president's whereabouts mm. president yali ajidde munyonyi yabasabaza ku veranda nenga ine nyonyesi bili nga nemu tetuna gitunda kakati umusekale officer wa special forces nankubire simu how would you help us abasabaze bamulabye london nagenda nabuuza ne muekonomic class ku bantu tulina enyonyi bbiri mbaga genda webake kati akubira eh. aga nti osepresident museveni yagidde mu nyonyi yabasaabaze is checking why government officials don't travel by economic, economic class yeah, yeah. next time nobody no senior government official will travel mu first class yeah. nechikola nechikwatayo yes bukenya namusangayo ningambo president ntinze yireputi yo a senior army officer ranga me to create the diversion for you which i did effectively <laughs> kakati atenzo mpanishingo ngira musango chi namuyita i i respect that young man na kubasaluti gwachi mugandi nzina mugambi chitukoled yes president yangamba don't never talk to soldiers next time talk to me directly make sure that mirundi gets an effective access to me to me mm. bukenya namulekawo nene namukuba olukuba yantegeeza <laughs> kasitompaabirayo nenkiyitako nga nankabira bwe yampaabirayo bwe nkukuba tokwatayo kuba omusango gugenze gwise mu cort apiru nenguwangula bwe kuba tokwatayo <laughs> nakuba bukenya paka lwe namufulumya eh? yes nenga diversion yali nungi eh mm. abo bemwetaga and he must have confidence you cannot speak on behalf of a person you don't support mbaga anti public relations officer or spin doctor chinyozi chinyozi sainza goba muntu wa mtu mubi tisija gusala agulesa wa saluni sainza goba mugolenti onasiwuka nyu that's your role it's a bit fine mm. expertise yo eri kudira musajja ona ino mutwe ogutategerekeka ogusala mm. negutegerera expertise yo eri yakudya mugolo ono omubi omufulo at least temporarily ku mukolo gwalabike abakazi bafaanana ebifaananyi byabwe abesimbyewo hey. Eh. aya byobafaanana eh. balinga mbuzizamu kisenyi kubanga omusajja womukisenyi bagenda nebamugamba tiwa tie embuzi erimu obutanga gyenjagala jjajja gyayagala nti agiina taliiwo ne bagula paint ogisangawo naye enkuba bwegikubira ku piikup ngaogitwala <laughs> oga nti kwaliwo ndala enkuba etonye odduka misinde <laughs> ampuliza tuli fenna kulya muntu wa bulijjo tulina dakiika mwenda zizino ezakawukana ku ssaawa enya ezenkya yolunaku olwaleeroabajozi nyo nyo nyo yo gwe genda ogamba abantu didai participate sabibaddemu ekisoka nono gwe muleeta yenna yajja kukolera mmere ndi mwogezi wa ssaabasajja kabaka wasomawa public relations <laughs> osoma birango byabafu oba oli wamawulire how many institutions media institutions do you go through amwe mulowooza byangu hmm. mujja kutomera nnyo okay nkubuziza nkugambye nti wangamba nti dr besige eh. kimotoka kiri kukubo tekikiriza ziveeno ulira tezikira ziveeno nazijjakati ekimotoka tekiriwoyaja kugala lugi lwa manju waleme kufutwakayo mulala power must rotate between the fighters avuddewo yanti nkubuulira kati there is any strategy kati bamafia ba celebrities nebebaza ne mukama waabwe okutta efudishi okufunayo obululu bwe obwo nankabirowooza esipoire yasobola obwanamugwanyi kadagamasiolusosanganabiro mm. kubanga abantu bakoma okujogebwa nankabiro talina kyalina kimujogesa batatawagira gundi atawagira kadagatowalabira akatambi that was espoire but the president has now come out has lowered the snakes out of their head museveni is in position now to know if kadaga is disloyal amanyi abamuleese yef gundi ono omuwala abadde asitandinga kuba protectinga president amanya abamukubye era amanyi abamuleese mhm. it has helped him to lower the snakes out of their hollos thats number one number two e, e, revolution yabavubuka tesaana kuyambibwa buyambibwa akakoko nina wako takakonera je big ino keko je konera once the big is weak e kafiram tekafuluma musajja omu yalaba chekokolochi nga nyina nga bachezad chiba cheru nyo chizo kumalona na kulamba stretching his legs what naga kanchi yambe chafa the youth revolution bweba jeri it has come on its own mm -hmm. abo abazze mu kalulu oba bagudde oba bakoze eki abatunuulire ennyo this is how you contain an internal rebellion ti abavubuka bwe baagala okujja tebajja lwa abavubuka that was namuganza's mistake talk about other qualities because obuvuka is a process museveni yajja wana muesatu ayina emyaka kati mumugamba mukadde by the time enaalemukemu to power naina emyaka biri muesatu awodaya nabaga nti waliwo olutale mukono lwa sekizivu negundi ne, nepayas kawere sekizivu nga mwana muto yavumanga kawere nti obukadde busiru tamanye kyamukadde esekizivu yanga so this revolution yejeyo yokka sikubayamba mbu omuntu yenna gomulaba eyeberesa ku kitaawe mumukuba akalulu lwaki odayigira ku kitaawe want to see you aveyo na ye anti ye anose ku kitaawo apart from being your father what else have you done yes we know kuba president it works the presidential campaign needs a lot of money needs a name kitaawo aba yakola kapaka kebasibekala eginde south korea kitaawo ako jeno paka yakata north korea south korea yatemako ogwo ogutundu bukulu kinyata babusha bakomyeho mm, mirundi mm, ebiri mm, mm. yes we know tebibibeerawo wa president wa ee the times when kubanga ekyo ekifo kyetaaga abantu batono nnyo nebino ebirala mubaleke bajje bokka mubaleke bajje bokka beekube beekube beekube bajje revolution yeekole yokka ndi moses ali bwe bamuwangula mu kalulu tagamba nti ate bansimbyeko omuntu hmm. kadaga mumuleke timuteekamu ate forces ndala ekyo nakyakatabo nkawandiise who is a friend of museven ogamba nti oli mukwano gwa museven ngaobba school fees zaabaana ne batasoma ogamba nti oli mukwano kwa museveni ngobba sente za covid kati mutuleekanira abantu kikumi ataano kenya yafunye abantu emitwalo ana muitaano bali mitwalo ataano kati kano kanonje kukubba sente bagamba we need a new infrastructure nti luli twali ku combative fire brigade messages abantuwekweke mukoleki kati bazza okukola We, shall, we must find a way of coexisting with a, a disease. And kakati, tugenda mu lockdown endala isubirwa ah, teriyo teriyo babatta bagamba kedi atanu mu abantu be wagamba amata abo ba mafia banonya sente this figure is meaning bagala kugala tano echo kubiri nabagamba nti mukwate eh, isolation centers muziwe missionary hospitals oba muzikwasa abamaje UPDF General Kavuma has defeated the locusts with the bomba baleta nyonyi mu millions of dollars satu has acquired. Bring the military. Mwini muswa kichinge chipia. E- e- Uchiraba katibi statement bivu ogera. Achenje umulapayo. Bariba mkubie, wana unya senti ndala. Uwubo kukoti mufinance. Yali akumio parliament yagende mu research ajetri yoni musamu. These are mafias. The figures are not alarming. Mwaka Kampala yetabuse. No. Tepa kubela vila gino. No. Anti, area li combative. pulezidenti yalwanyisa gundi bamuyita munsi yonna e, entekateka era zaze eza living with covid nebatuwanaye muzibu abalala banoomuntu eyabika omulamu omuntu eyaba sente nakugaa nti amata negatajja takyayogera kati eyedi obuwunga nabuteekamu amayinja obwapenyi takyayogera kati masiki restructure emotoka zebatulaga banational task force ezize eh, mutulageyo ekifaananyi kimu nga eh, zituuka ku byalo eh, tamutubuulira bya buserusiru byamu you have get experts now the communicators the real communicators change the campaign strategy temuyinza kuzaawo loko down bajja kwedimatebasobola find other means tekikyakola omanye embuzi ggwe nga bagisumuludde emisinde gyogigoba giza munju Mm. Ah, obalimba ki byonna wabibalimbaes nabagamba ze mass communicator nti muleke kuga nti ebiragiro bya museveni mugambe museveneze anti covid-19 drug ebiragiro muyamba museveni lino ddagala ebiragiro byaprsenkojawosentngnaawunyeddemasaka e yenna awunye kino ekisajja kyemityana kyaladisi ebiri mugundi byonna nebabyonoona nibununa campaign remove these people get experts now get people can talk and be listened to era in fact kana kalulu kabavubuka kalazi mu seven needs a full fledged ministry of youth yabavubuka yabavubuka to, to contain mugene musome the younger tax in it bavubuka bagalina remu Hmm? so kakati eche chicho kankubulire nicha besije government za africa zisulibwe mirundi esatu mhm mm diame ngemmali central african republic wond military intervention wa hmm. wantekiriiwo tetulina conditions nawulidde profesa nga ganti mirundi yaga nti wali conditions nebagatafe bal omanye ekiriwo oyo profesa nekyamani wagundi ogenda babuliza bamanye ekibali ku mutima naye tebabuulira bakama baabwe the professor is knowledgeable but the professor is hiding knowledge maybe ayina ebizibu bingi ndowooza teyakola mbuto namuliddaga nti yatandi kukola mukinana mugumu ti gavument zonazirabye nezigwa nawano ziyinza okugwa why don't you tell that information to the president you, professor kakati nkuga nti bano abasajja baabaze one tukita sinking bot theory abaganda bakiyita kuba nfuka timutundu ya gavument iti yagenda kugwa kati what the, the mafias have done nti bote bamanya ate kada gasinga yagudde nemukula nagwa noyo mukazi aneta goloza nti amuli yati aze kufuka gwanga eh, eh. there's a new strategy now the new strategy byonna babiyita mudda besiya against td tebagyogerako they're not parading a single candidate babirimba abantu nebigaana kakati what they have done is to divide uganda into regions mm. nti amuli yati ajja kuba east if you don't put singa singa makubi ba mukulabo why muyesti tebaba anga yona muntu yali yesimbye ku ballot paper kuba president very big achievement for mliat okay but yali ava mu north east akamifu bikana muisa eh chikuru nyo kakati abamu babadde baba ku yabo muisani mhm mm kakati ba nebajja bakitegera anti bobi wine wanu mboganda abafurusa mhm bamutegeera bano ba mafia ne bakwata sente ne batta to build on bobi wine like moyidid tikandete gwenakontolinga mm, mm, mm, togiranga na muntu gwotamanyi gwolowooza nti levi patrick mwana wasa kiruba yagenda omuoba president yali amanyi nti alimwefuukira owomwangola batugamba mu byobufuzi tokola political deal na muntu gwotamanyiko historical bond abaganda baali berekaku obo tebaali bamumanyi oba teyabeeranga mu legiko n'abavumu kati bamafia bagaleta strengthen bobi wine is easy to control bobiwainisirolo ndi bwatabe kubwa president is to undermine to reduce museveni's votes in buganda mhm. mugisa muntu ne wini oyo wini kiiza bajja bafuluusa ekaseese mhm. wakati ati the end of the day deny Museveni 50 plus one vote. Gwende mulirani. Ah, tewajia gena mulirani. Ati. Eyo point number biri. In Africa, government incumbent wabamu kubidi disputed lizards. Is it? Boba kukatuwa kuwangu de tetukadamu. <laughs> tetuja kadamu. Uh -huh. Oyo musajia wa mwere kito komiso ninga afijitinga. No, no, no, no, no. Sina mula baku. Simula ba mumbavu yo na. nono amakya munne omukazi katiogamba nti besigye abadde banoonya bukulembeze national leader the strategy now you don't need a national leader what you need is to deny museveni to get a plus one vote how get regional political lords mafia ngefinancinga bobi wayini mafia eri mu bobi wayini abagala okukuuma sente mwami besigye ate era bwotunulya buganda mbabuulira luukwati kankubuulire genda ekkooje kinyana matama alwana naani ne mwanyina wa wakayanja naye ate nga ekkooje nze nabalayo dda 40 percent bawesitaana buli lulabanga omwesaana nga yesimbye mu buganda waliwo erementi eriwo ntimumawookota lwaki mutuluuza mwali waliwo abaliwo buli wolaba enaani muganda weyesimbye abalina watandikira babeerawo kakati bwojja ewaffe ekyotera kasolo naye talisitebo yalwala obulwadde bwakayanja obwokuleeta abakulembeze afuga ekitundu takisobola mwana muto tagabula talina maka manene nabaga nti buli musiraamu wamaanyi ayina eddiira eddene naleeta ono yaleeta ziriddamu amukubi amugjeewo aleese gundi kati eh, ekisekulo amukubi amugjeewo kakati ekiri ekyoteraawonaye gundi ya gundi sikitegedde bulungi lolo ya besige gyanti kubeere besige yavuddemu ya nolonga looking fe national leader nti ongambye nti agenda kubeera very dangeros anti akivuddemu they are no longer looking for national leader eh, kyekikulemya okutegeera besige was a national leader these people don't need a national leader now phase one teyetaga leader phase one yetaga regional people amuli ati muisti akukubira abo ku ba mafia kibatamanyi kuba kadaga kuba gundi oyo noyo muvubuka gunda imu kuwate bulungi wabanga mukula ya muwangu eastern mubadde mu gisweep zeyo nange bavuddeko kati embeera embe babwa ni jali mtesoa mwa nchia national leader ah, si kati siche baliko echa national leader kufuga nyamu sovi ni national mm. chobaa chivu tetusubireyo coalition aa ah, ah. ekyo kyo kifu kati the fule munawaza nti abazungu tebabawa amagezi muyibamutandika batya mweyawangulako ne 23 percent naye nga lulu zigamba ki nebamuleetera fumula endala nti olina okuwangula mubuli province za kenya nebakubaba mainlanders oba jemu mbaasa nebagenda mu rift valley nebakuba abekikuyi nebabatema to reduce the numbers kati bano bali kuligyo no warlords political warlords to deny Museveni 50 plus 1 vote. Kakati ya nini Museveni, na hiba mafia ni waganti, atutegedi. Tetuja ina future ni hitu mubatuli. Gweno dia radio nga tiziri yo. Read my book, unumandi. The history of Museveni's radio, gondi, election radios. Jeziri. ha jeziri. Wateba zikaba. Haba ndo yama painting ya kizimbe ni batu wala yu president, ya mamula ka boxi. Nga indara boxi zonu neza batimbie, gondi, temuli. aba security tebamala kebera what if they contained bombs nodira ministry eya facility nogibamu sente yerimu radio ezokusomesa abaana yerimu sente ezokuliza eya facility nodira sale naye nomukuba nti ali mugunda oyo abakuba omuyita wakuzanya abakuba omuyita wakuzanya abakuba omuyita wakuzanya this is a new formula kale katuwumulemu ambuliza today tova kumukutu gwa pal fm Uh, na yunga nga uh, wano wanja ulo sheikh ahmad senton as soon as possible so that would be my take but i cannot also do it alone unless i bring uh, several people we have tom we have uh, uh, we talk to kashakamba there is aine mm, tulia mujuka i think uh, who's this Katash? Uh, there is Katash. Uh, there's also who's that younger man, the Muslim Karim. What is the other name? Uh, Karim, Karim, Karim. But we need to bring out all these people who are frustrated and chose to, to, to show us their backs and, and departed. So they cannot bear with the, eh, what the Baganda call a jogo. Hmm? It is uh, matter what brings all this trouble. Let me tell you, my dear, I have gone through so much, so, so much. And these people do not feel what we feel. I have to tell you the truth. They don't feel what we feel. They have it all completely. Yeah? We are their subjects. Hmm? Hmm? At some at, at, at, times maybe they think we are abarusura. We are just there to protect them. At all times we have to protect them. Hmm? And at all times we have to survive on them. That is what they think. That is their that, that, that is what what drives their minds. Whenever they see us, they think that we are supposed to be, you know, subservient to them at all times. You go, you heart, you bring, you give to them. It is an obligation that you have to give to them. And after they have shared, they have enjoyed this and that, the leftovers are yours. Where is that kind? What kind of justice can that be? That is never justice. So I don't blame anyone. I'm going to blame myself for ever dealing with them again. So I choose to leave. Thank you for the invitation. I have left. So tell whoever is uh, whoever is interested in me to first come with a groundbreaking apology. If that cannot happen, I'm not willing to stop whatever I'm doing. I'm in loop and I'm going to do my groundwork. Whatever the contradictions are, it is a matter of time. All that is going to end. And very soon, I'll have a direction. Because all we need is a sense of direction which you can abide by. It reaches to a certain destination. I'm not going to zig-zag here and there to listen to all that kind of nonsense. I'm going to keep my path straight and are wrong. Uh, so aren't you going to wait for for professor? Professor is already, I think, is already in the premises. No, really, why? Why should I be waiting for the professor? Why should I be waiting for the professor? Of course, I had to talk to him about it, promised to, to, to talk to Uncle about it. They, they each and every issue that I put on, on table. The guy just shrugged it off. Hmm? He gave no response. So why would I spend a lot of time just, you know, looking at this and that, this and that? No, I should have to leave. So thank you very very much. I beg to leave. See you then. Okay, see you. So let me just give you a push. Yes, as we go. Yes, I'm very glad that you have given me your position and direction. And now the rest is, uh, is going to be about us. Exactly. So just allow me to go, whatever the case. So see you then. You can give me a call and uh, yeah, what is something important to talk about? or maybe you say hello or something of the sort. Otherwise, I'm not going to forgive those people whatever they have, they they have really done. No, it's okay. It is very okay. So um, I hope to meet you there. Mm. So, a lot has been said by Tamari Mirundi. And uh, we know he's liked by His Excellency for the time and intelligence he takes there. He has really disorganized us on so many fronts. And a lot of troubles here because of him. January and Triagen are out because of him. We have lost several projects because of him. I found that by the time we handed that project over to you, we had tried several means. Unfortunately from you, His Excellency took it over. Now, we have no control over that. And it's very unfortunate that all the whistleblowers run to Meron. But the worst thing is the way we get recorded in our meetings. Now, like my chairman has just requested, kindly honorable. You sourced those, uh, those machines that change voices. When you place them around the voice books, kindly help us get to that level. Because you know how much has been spent in trying to alter, to counter this kind of spying. We have done nearly each and everything. We even came to set up Zoom. But you cannot plan on Zoom Zoom every day. Because Zoom has servers which also keep the same information. Always Or talking one-on-one -on -one when only the words can take it up is the best option we cannot ignore. So that is why I'm begging you. You have the financial muscle and the connection to supply all that. Kindly may you help us, sir, and we get on the move please. I would beg you. Go for that. okutuka ku saawa etaano e, miso high technical services kati eri high technical naye gwe okimanyi nti omusajja omukulu n'okubiriza olukiiko nga weetaddeko akagundi akakwezageza ngaomukazi museveni kyaba koze kikoleka kati oyo bwasaba asaba bonna babagulire mhm. bagambye bagenda kugula n'ababloggers ba fdc bakubenga nze n'okudistortinga ebyuma byababula ate basobola kulekayo bubi kati eyo meeting yabaddemu abantu bayitirivu ne babalaga ne recruits zaabwe abagenda okukola mu oil industry are you running a country or you are running your own farm omuwulidde bwabagambye omwana hmm. nti batuyisanga balugusuula nabuuzizza abatu olwo n'abaki ne baga nti etukirina tumanya balugusuula bwomala okuyigga nemugenda mu national park nemubbayo ekisolo mugitwale wananyine mundu yeye yabatemerako mafias cracked museveni has defeated the mafias if you can move nobukoko ate ndowooza tekagula sente no kuba epatroli e, e, yabadde nako yekka wenaisimaye gundi nabamugasebo butugulire bungi tukyusa amaloboozi kakati what matters is not to change the maloboozi what matters is the content of what you discussing kati abalozi wa Bobby Wine ti Bobby Wine wasula mu 7 bajja mufu ye yabayise wabetute tute oh, kakankubulire sergeant do yawamba ine miaka 28 na tatu Robert ne family ye enduru ne zivuka n'abagamba nti anafuga ngene mukole constitution nenga afuga Liberia wa miaka asatu aina 28 abasiru ne bajikola ne bajimulezera ndi ngali aina 29 bagambye wa myaka emeka nafuga liberia nabagamba nti abaagala okwesimba kubwa pulezidenti mwenna mugende ne bagenda naga nti mulabye babadde batabangula gavumenti konsesion ekira eddawa tukole mwebereke bobi wainimwe ono yayinamu ensonga yokka oyo akugambye kaŋŋende mbeere mu bavubuka bannange kino ekintu nze nakitandika ne bobi waini tuyina gaapu kaŋŋende tu influence abavuka bali balime kubera hostile nga bakutte power that one was a point naye bwe muba mutandisa okutagala bwe mutyo kyetuyita sinking boat theory mu abali ku lusegerirwa president are you still needed is it surprising amazing nti mubba sente za radio kwagenda okukolera communication ni muziba mubba sente za covid is read my book on monday bakaisani amazing story of the of museveni's radio and tv set olaba kirimu abaliire okukinduka eh? nibanyambisa ekiniga mm? e, eh, kaluzungu abaliire okukinduka nibanyambisa ekiniga bamala okulya ah, nebabikati nebalowooza nti bajja kufuuwa bulungi olubuto olujjudde oyinza okufuwa omukka obulungi era lujjirako n'ebirala biwalidde hmm. kati abamaze okubba sente mu ministry ya education ya first lady oyo nemukuba nemuteeka wali nemukuba sale nti yakubya ekkanisa these insiders ku mukutu kwe tulida kikazi zino ziri 19 okutuuka ku ssaawa uh, etaano ezekiro ezenkya yonaku olwaleero okwagala okwavuwaza hamu oyo mwirako esaawa ezi ngaalagira abalamuzi ebyokukola sinakaweerezayo wa pulezidenti naye muganda wange oli muno nga tabikola this way ogoing rong nti imagines abaganda mbeewuunya would you think let us assume nankabirwa ne gundi ne namuganza who would contest okujja kundeka ya movement who would be the campaign manager of the other kitenava mpandika akatabo kange kano nti abaganda ba wheelbarrow pushers mu byobufuzi these are wheelbarrow pushers basindisi ba wheelbarrow tibo tebafunamu yinginiya era bebakubira ku bizimbe nanka biro kizimbe kimukubye oba yabadde awagira oba yadda ku ttaka lunaye kizimbe kimukubye tehood why does nankabirwa stand against Chiwanda. Chiwanda ni nankabiru. Ani alibada tula kugundi. Kwa si chapa fubuka. Sentu. Muganda yuna. Waliko minister of defense. Waliko uchi. Mbubo mwagaza kwa speaker. E yasoma conflict resolution ni alio kwa speaker. Nimu babali mbiraji. <laughs> Tiba na kuita ku Sudan. Kutete za basidi na mundi. neku chalewa mwe tunasalawo tunatasa na kusegwa nga bili zirwanira kati conflict resolution wasoma wali kati oyo conflict resolution tuina problemu ya marriages eh, sure yasoma conflict resolution <laughs> mubasubize kwa speaker tanavayo na kuogera kubunankani obuli mu families emirundi ogerega owayo tanavayo na kutawuluza tasobola na kutasa segwa nga bili zirwanira nkoko a eh, masters in conflict resolution bakuwa kwa speaker gwamaze okubeera sipiika ate gwokolera ono kampeyini abo bannamuganza bagezi nti at least whatever you want because emissi yereka emairo tojaga nti aye yafunye bungi nnyo but if the president knows ani yabadde ku saidi ye mm. ekimuyamba mu future okay yes nemirundi mwami museveni nga alabika asemberedde akaseera akakazigizigi mu kalulu mm. kano mm. okwetekateekako kopositioni kuno okulabikanga kuzitoye emyezi mingi ne politics yes kakati njena kugamba nti a eh, people who can counter gundi tumukundi mubwezi can counter him effectively kayigula can counter this man effectively utafiri can counter him effectively but the problem is can you rebrand them utafiri akugamba brand is afa utesa ya muliko brand is afa nebamu creating anyone kakosole za kutesa kateka you send are they rebrandable nti ono agenze mu people power yakulira safe border izikita talibulandebo tukaunta basoka nebabakuba mm -hmm. nekadaga nebwabako stairo abainako ensonga olalongoyoabenefightingha why do you believe nti after humiliating somebody will come back and work for you why do you believe why should do the mafia so all in all mwami seven taina bamuli kumpi tai tai mwajirina ulusegeri anti chegami challenges haba ina bakubwa chivala nze mba gamba timu mwako linsobi bala mwaba bakubu manuvu mira mune balu nze vana vana mba kukunze ne mba kukunda ne mba buli wabaita wuna ba buli wajja umutwe ba buli wajja ba tituliko lagana ate mungeri yangeri jendo wadizamu yendala kasi tempala nesuke miyake itano kupa kufose muteka kwata mungeri mungala afira u katetucha damu kulaka hee hey. akwata mna yafuno muteko ya fa ikitekezo kusha never meet again but so, why do you think so umame miyazi jino museveni asomu yes, kuchuse bibalo kubanga bubiba mutawanya nti bakonsa nabo tabejeko ah, ah, bakyali kitundu kupresident baba 50 million dollars muleya yeewoze miliyoni za dola endala nnya bagambye baba tebabbyeko zisigaleyo ezakalulu pulegi ya museveni yakalulu ngaoyo profesa mulinanyi ebibye byangu nti abo kasi abakuwa n'abakwata nabakuba mukomera abadduka nabakwata lupiya banda nabamukomera anda akawusa arist badduka zirisira nawe kakati ya badaba abakolera omulimu munene nnyo mu media nze mwankuba you need it to rebrand your wana gwe mwakuba you need it to rebrand yanuma you live you need it to rebrand ono gundi aina massage degree yani eh, seruga matofu umuteka kabinka kubanga omujo oh, ono omujo zalo wozangu ne, ne ali ku media yes. center andika kati chiecho babu the challenge <laughs> is free brand kayigula the challenge is free brand utafiri ngato sikati zamu kuba the challenge is free brand mwezi ya sobala pana bivyo sobala pana kumanga po mamele zetu tichita sinking boat theory ndio mtu awama toka kumeri ngalo woza ndiye bila abuka kumoto kayafa chivula fetuli stable tichichuka mbali mm. muwangula omukazi omusiamu amalina kumeka nga tanafumbirwa nga bawa afudde naye tuyindira mugunda miezi esatu nenaku ewezigwamu hmm. mm. kakati ffe tuli bagumu kaba mumpangulireko era omudde bwagamba nti nti eh, amukolera amwagala nnyo tayisobola kubanga bobaga nti alekebe bikuba sente zoba zabalimu okumpa nenaku ezowaliyo yaleesa ekikumi noli muvemebgenu mubinyondo omutwe nga zikanyuka mukikomera natukana nazikanyuka mumotoka nibaduka nyai munoti bible why do you believe that after humiliating somebody nemukuba maulire nemukolaki nemukuba kadaga look at kadaga what is eating up kadaga ani kayikula nemukuba nemuteka wali uh, uh, uh, kamukuba kalimbokede kali mu new vision buli mu red paper can you rebrand them now nabagamba nti malicious footballer yamenya abazanyi bonna batwale ekikopo kyeggombolola manya ekiwumuluka babayita okwasembolinga etiimu e, bawangule ekyeggombola nga yabamenya dda <laughs> mwabalowooza nti mwemuwagala ennyo mwemubba redio tewali redio nebateekamu tenda tenda zijja kujja ate olunaku ate tusalawo tenda ngaate babimazeeko dda enaggonde olina okubeera nga banka ekuwoza ebiriyoni bweziti ate be bananyini banka omuntu ayagala kitaawe tayinza kumuleetera ddagala fu omuntu ayagala kitaawe tayinza kuvuma badokita bamujanjaba terimi mumwagala museveni mmwe ababba leediyo ababba amataka covid ababba sente zaiyetabiraba yes temumwagala atebakidewabobi wayini kati baweddeyo kati babalowoozeza nga mmuyi bwe yakola ntetimi buringi bukulu kinyata nabali bamusalira amagezi we don't want an extension of the mafias when the mafias go through bobi wine tujja mukuba ana ye ayinza obefuulira ne bobi wine ayinza obefuulira kuba ategedde omusawo omuganda asekerera nnyo faaza ze musawo ne dokita eh. Eh. naawe ojja gwalina eddwaliro <laughs> ate emawokota tebagenda okulambula eddwaliro nga te dokita yatutte akulya eddwaliro nga yatutte maama we musabo bamukwate kamayembe nekikomawo nengalabi yakyo nekikomawo kakati mmwe when bob wine sees you because you don't know the driving force behind bob wine bob wine ona ayina waka anti bebagenzeeyo amba yenga omuntu ayinatumukataddeko ah, nga bamwebaza omukulu oyo kubaticket bagimuwadde kakati mbu bastrensenize bob wine nga babbye abantu muki bob wine wamwe yinfu yaraniyawe waliwo omusajja tali mu bayibuli naye katabo omusajja yali asinza nnyo katonda asinza katonda nga muwa buli kintu kyonna nolunaku lumu obwavu ne bumukwata nagenda ewomusambwa nagwa nti owaye nsinziza katonda ebbanga ddene talina kyampadde hmm. talina kyampadde obugagga bwonna abututte omusambwa ogwamutunulira bwegutnegumuga nti owaye bwebiwaine abatunulira gwobadde osinza bwaba akunyiziza nze sirina byenjagala hmm. nagugamba nti nkuwa ekyo mpa omwoyo ogwo kati mu africa we don't know soul, the difference between heart and soul omwoyo nomutima nomutima mm. nago agutwala ate yali agulaba singa ogambye omutima saali gukuwadde naye omwoyo eh, eh. taakateeka iti awe twala omwoyo oluddewo n'okulwawo yaddamu n'agaggawala bamafya balowooza okufuna obwaminisita mu gavumenti yaani ya bobi wine omusajja yaddamu n'agaggawala naye ku luno nga njaga ebibanja by'abantu akuwana bakaa banne akola kyekyalo ne kituula nekiba kati owaayi luli wali mugagga nga nosolo biwalizo bikola ti abagabi ba ssente banjawulo luli nali kuza katonda kati ndikwa devu devu omwoyo gwange yagutwala bamukuba ne bamutta ne bamusiba musanja sera for survival tekola wano era ekikulu nga tumaliziza enyumba yakakungulu eyo buli lwe mugiraba omuntu agigenzeemu mawe yali agenzeko ewakakungulu pulezidenti museveni yawakakungulu okgenda mu nseko gye yava amini yasooka wakakungulu okuba obote nirundi mirundi dekate study eh, singo bude bade tebuweddeyo nali babulide the importance of the kakunguru family in the politics of uganda at and what it symbolizes ngonge dio budachika um, um, um, bubwe nono aina chiarabi ugende wa mbuga mwenye seba galabu yali ayuze chibina cha dp ani ya batuza jenali mkwanu guwa gundi oyo nyo nani na ye unako rumwe chari chimunyezi zenyo mwemuna wazantibinyeza bantu banji yaina ettaka lyokutudde polisi yekawembe mm. gavumenti valiwa namuteeka ku miliyoni lunaana pulezidenti nalagira bamusasule abamutwezale ne bamugamba nti nebaluwa olupapula lwagiwandikiddeko olulaba lutegeeza tetukusasula mm -hmm. nagenda ebutambala natekako besije enkofiira i went to him mbuga eh, why did you do this nagali sente zange ne bazinimba olunana sajja mukulu nandimba kwanze yakulimbye ki nambulya ti abomutweze nemugaba bakulimba i was involved with myself sente ze ne bazimusasula and era yampako emiliyoni emu hmm. when gwe nkubulye ti bwolaba bobi wayini wali olabyeko mumawo ngaalinye wa e, e, e, wambuga akoma wani akoma wa wano wandirangwa kibuli wali waliwo simbo yaawo whoever has tried to take a power in this country amala kuvaawo mutelingiwonkubulidde kakungulu ye mulangira hmm. mumuteesa mu gavumenti ya muteesa owokubiri yeyakulyanga akakiiko akagaba emirimu ne baga nti nedda omulangira tabe taliraana kabaka nebabagana nedda ono alina nakabaka bwayi ava mu nuhumbogo mm. endagano yolwendeega nti ava mumutesa wano mm. yes sebagala bweyali ayuza ekibiina kya dp nga akiuza akiuza balwana nesimogerero lwa sente enkayana eh, zaggwerawa hmm. enkayana bazimalirawa mbuga lwaki baita ewa mbuga eh, lwaki ah, tugende budde bu ah. <laughs> omwana ono ani yamubalidde akantu no bali be bamutwalayo buli omu be bamutwalayo nkugambye nti okubala kwabwe lupfiya banda abala tiokuuma obugagga bwabwe museveni erina kgenda naye nze mbagamba nti eryato temuli stagi mu nyanja okuddira abasabaze nobateekamu jjamu lino nobateekamu lino bweryesenda dasi power muwanga naye yekikola tusuule obote tusigalewo did they hold the power did they do it do it nasakiziringira kumwe buli gavumenti ya uganda yonna eva mu internal contradictions nga bano bwebakugamba omutanda alabiseeko egeri wamwogerako ngaagenda <laughs> ani yali agenda mukwatira mukkubo ah, ah, smith apo nakyaka bwe yagenda ebugoloobi okugjayo ebyokulwanyisa abijje ku bakyoli bamukubira nempale nebagijjamu paulo muwanga yaisa statement those were uncoordinated troop movement gavumenti yasigalawo once you panic ava ku motoka ngedduka yafa ono omuvuka omuyimbi bamuyitangani katumbani omuvuka yali omuto nga aze nnyo mu kuyimba bamuyitangani umar katumba mm. kuloole ye yagibuukako nemusanga mukuba ate wano mukona egindi umar katumba yali ne bayimbi banne ye nga alina mumaaso comfortable abayimbi abalanga bali mabega wa loole yeye yegibuukamu kati oluggi ne lumuwagamira empeera gyemabega ne gimutta yo jump off bulijjo ajampinga bwabuukamu eno bwaddamu eno ku luno munnange tojja kujampinga kubanga museveni is not the cause embwa ku lw'entebe zaali nyingi waliyo ne kattambwa naye kasita bakola ekibaati kyentebe embwa enkadde zagaana okubuuka ekibaati zaafa enjala tugende atokyanjagazaki ah, basajja bo bambuuza eh. nga tinaye ennaku zino kyaliiwo eh. mirundi alisitedde eh. okuva lweyakwata akantu nakakasukeeri eyomwenge nebagnayeovaamu tewiina kirungi kyonnabanga naye oba olusa naye kafeero yagwe ye ate yaddayo neyeggalira mu ddipo ulira bagamba naye oba olusa bbirira ah, ah, anti ekintu kyenekoledde ku lwange owaayi bagambye waliwo omuntu eyaze ewange nagamba nantumira gonde nti akibisopo wenamiremba amutumye nemugaa nti waayi ebintu ebyange bitera kuba bya principle kubanga akibisopo wenamirembe bweyalize yalitunudde mu fairo nategeera nti waliwo ekanisa yange gyebatwala <laughs> teyagiraba eh. yes ekitegeeza nti mbakubye nnyo sinze mbakubye ono omuvuka bamwitani omulokole bamwitani atali bujingo aliwo omula bugembe eh. Eh. bugembe yagaa nti kaani omuwala kaani ayambala bubi omuwala kaani ngaayimba kukanisa mm. dodoviiko yagenza okufungula egandula lyekkanisa nga teriwunya <laughs> dodoviiko kyeyakoza ekkanisa yagenza okufungula ati egandula ngaekkanisa teyina ndaweya